નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાના છીએ તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી બન્યા રહેજો પણ તે પહેલાં જો ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવ મળતા રહે તો ખેડૂત મિત્રો સારી ક્વોલિટીના કપાસની અસર નોંધાતા મને વીસથી પચીસનો વધારો અને નબળી ક્વોલિટીમાં દસથી પંદરનો વધારો જોવા મળ્યો હતો ને આજે કપાસના ભાવમાં તોતિંગ વધારો ઐતિહાસિક વધારો ને આખા ગુજરાતભરમાં સૌથી ઊંચો ભાવ બોટાદના માર્કેટયાર્ડમાં બોલાયો હતો ત્યાં સોળસો પચાસથી માંડીને બાવીસો ત્રીસ રૂપિયા સુધીનો ભાવ બોલાયો ને જો ખેડૂતો પાસે સારી ક્વોલિટીનો કપાસ હોય તો બાકીના માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ એકવીસોથી માંડીને બાવીસો રૂપિયાની સપાટીને પાર બોલાઈ રહ્યા છે ને તે ફરી કપાસના બજારમાં ઉછાળો આવતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો તો ચાલો જાણી લઈએ વિવિધ માર્કેટ યાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ સોળસો અગિયારથી બાવીસો ને ત્રીસ મહુવા બારસો એકોતેરથી બે હજાર પંચોતેર ગોંડલ પંદરસોથી એકવીસો છત્રી કાલાવાડ ઓગણીસોથી બાવીસો રૂપિયા બગસરા સોળસોથી એકવીસો એકાવન ઉપલેટા સત્તરસોથી એકવીસો પાંત્રીસ માણાવદર અઢારસોથી એકવીસો પચાસ ધોરાજી સત્તરસો છપ્પનથી એકવીસો ને છેતાલીસ રૂપિયા જેતપુર સત્તરસોથી બાવીસો ને બાવીસ વાંકાનેર બારસોથી બે હજાર સિત્તેર મોરબી સોળસોથી બે હજાર સાઠ રાજુલા એક હજારથી એકવીસો ને પચીસ રૂપિયા વેસ્યા અઢારસો પાંત્રીસથી બે હજાર પંચ્યાસી ભેંસાળ સોળસોથી બાવીસો ધારી તેરસો પિસ્તાલીસથી બે હજાર પચીસ લાલપુર સોળસો વીસથી બાવીસો ને એકવીસ રૂપિયા રાજકોટ સોળસો સાઠથી એકવીસો અમરેલી ચૌદસો પચાસથી એકવીસો ને સિત્તેર સાવરકુંડલા સોળસો દસથી એકવીસો સત્યાવીસ જસદણ સોળસોથી એકવીસો ને દસ રૂપિયા વિજાપુર સોળસોથી એકવીસો ને એંસી કુકરવાડા પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને પચાસ ગોજારિયા ચૌદસોથી એકવીસો હિંમતનગર સોળસો વીસથી એકવીસો ને ત્રેસઠ રૂપિયા જામજોધપુર સત્તરસો પચાસથી બાવીસો એકવીસ ભાવનગર તેરસોથી એકવીસો ને છ જામનગર સત્તરસોથી એકવીસો ને ચાલીસ બાબરા સોળસો દસથી એકવીસો ને પચાસ રૂપિયા માણસા અગિયારસોથી બાવીસો ને બાવીસ કડી ચૌદસો પચાસથી એકવીસો ને પચીસ હળવદ સોળસોથી બે હજાર સાઠ પાટણ પંદરસો પચાસથી એકવીસો રૂપિયા સાયલા પંદરસો બાસઠથી બે હજાર તેવીસ હારીસ પંદરસો પચીસથી બે હજાર અઠ્યાસી ધનસુરા અઢારસોથી બે હજાર ચાલી વિસનગર તેરસો પચાસથી એકવીસો ને એકસઠ રૂપિયા સિદ્ધપુર તેરસોથી એકવીસો તેત્રીસ વિસાવદર બારસો બાણુંથી બે હજાર ચોતેર ગઢડા ચૌદસો પંચ્યાસીથી એકવીસો ને પચાસ ધંધુકા ચૌદસોથી બે હજાર સત્યોતેર રૂપિયા વિરમગામ સત્તરસોથી બે હજાર અગિયાર ચણાસમાં સોળસો ચોતેરથી બે હજાર તોતેર ઉનાવા સોળસો અગિયારથી એકવીસો ને ચેતાલીસ સતલાસણા ચૌદસોથી ઓગણીસો ને નેવ આંબલિયાસણ ચૌદસો પચીસથી બે હજાર બાવીસ રૂપિયા